galing kayo ng Sequoia to Yosemite, take the back road. Ganda. Highly recommend. Take this route. in the morning. Hey guys, welcome back to the channel. Isa na namang memorable road trip ang inyong mapapanood ngayon and I just wanna say salamat sa ating mga supporters at subscribers na walang sawang sumusuporta. Kahit maliit lang ating channel eh, nandyan pa rin po kayo at sumusubaybay. And I just wanna let you guys know that I really really appreciate you guys. And bago tayo mag-iyakan, tapusin na natin ang mahabag damdaming intro. Here's episode 1 of our trip to Sequoia, Tuolumne River, and Alabama Hills. Thank you. Bakersfield, North. And the hot. Hello. All right, all right, all right. So what's going on, man? Yeah, dito na kami sa Sequoia. Ito Sequoia. Sequoia. <laughs> Yan po mga kaibigan, medyo mainit ngayon dito. Alright guys, punta na kami. like 2 feet. Oh, sige, igot ako, igot ako. Hindi ko Rex, bawasan na lang namin yung puna. <laughs> sa heights. Pumuntik na. Tayo daw na ha. Saro, hindi pwede ba ilag i-edit mo na lang, ilagay mo. Dali, dali, dali. Wag kang titingin. Ano? Diretso lang ang eh. Paa mo. Picture lang to. Sabi gaganon eh. Be, wag mo kawakan kasi baka magkatulakan tayo. <laughs> Tabi ako dito. Get everyone, okay? Ay, babe. Oh, na. Parang tangas ba? Tumingin ka lang sa baba. Pa ako po, na boys. Alam ka, kanon, trio. Thank you, ladies. Shots. Ano Paano naman naman? Ano ka na? Ano ka na? Ano ka na? Huwag kang gagalaw! Parang tanga, tanga. Ano ka nakuhan yan? Pinagsasampal ako, ano? Nagkikikaw gumawa niya pala. Ano sexual position yun? Nag-grab yung laptop mo na, no? Huwag kang titingin. Nag-exhibition sila! daw sila. Sorry guys, sorry. Alam ko, tatalikod si Rex eh. <laughs> si Rex eh. Sorry guys, sorry. Yan po ang uh, tunnel log. Uh, school. Tunnel log. How you do? How you do? How you do? has coordinated. Alright guys, nakita na namin ang pinakamalaking puno sa buong mundo. <laughs> Talagang dapat Guys, dito na kami sa ah, campsite. Medyo magulo yung ano dahil hindi namin alam kung saan kami magka-park. Wala ring ranger. Hindi mo gagamitin, Tal? Hindi, dalawang paatras tapos singit ko nga kanina. Okay, sige, sige. And by the way, ito nga pala yung antique namin na tent since 2009 na buhay pa rin hanggang ngayon. Uh, even before COVID, talagang mahilig na talaga kaming mag-camping. Tataka kayo kung bakit kami naka-ground tent kasi wala na kaming naabutan na available na site So, no choice kundi mag-ground tent. Dala rin namin yung uh, rooftop tent namin just in case. Thank you. tawag niya, Beb? Yakisoba. Yakisoba. Yeah, kadiri. Second day dito sa Sequoia. Ang plano ngayon ay eh, mamamasyal kami. I don't know where, pero I'm excited. Say good morning! Chris Angeles, what's up man? Good morning my brother. What's up? Good morning, good morning. What's up YouTube? <laughs> tumakbo eh, tumakbo. Bili po kayo. Ayan po si Harold. Bili po. Nabenta ng mga recycle. <laughs> Baka! <laughs> You're waking me up. Oh, there's bear. Are you sure? Yeah, is there? bear. Nagluluto ako ng spam. Spam. Musubi. Spam. Para sa spam musubi. Kasi mag hike ka na mamaya sa cave. Cave ba Cave ba? Oo, oh, tsaka hindi ko alam ang tawag pero oldest tree daw in the whole world. Dito sa Sequoia. Nice. Hi guys, second day namin ngayon. Paalis na kami. Tignan namin yung falls dito sa Sequoia Park. So far so good. Medyo umiinit na. Sana ganito lang yung panahon. Masyado mainit. Like kahapon sobrang init. Yeah, so um, I'll see you guys. Of the gentle breeze, she is one alone. She is one of these. Oh, dude, we go! Huwag ka masyado tumayo. <laughs> Baka malaglag ka dyan. Oh, rin dito. One minute. Hey, hey guys, pag kayo ng short, remember, as a knee, okay? <laughs> May kasama pala kaming bold star <laughs> ang ang, tanong, ilang bayawak ang hulihin? <laughs> Bayawa ka siya. Naririnig ko na yung tubig. The sea. Bendy River. This is Bendy River. Sa pagtapos nito, I may pupuntahan kaming isang lake. Ganda dito. Hey guys, check this one out. Ooh. Beautiful. Beautiful. Eh. <laughs> Puta, paglabas na nag-glow yung mukha mo. Morning, babe. How's she sleep, babe? It was cold. Nilamig ka? May bear akong katabi. uh, nakipake na kami. Punta na kami ng uh, Yosemite. Stop by muna kami ng supermarket. Reload ng tubig, ice, and then uh, diretso na kami ng Yosemite. to the next adventure. Good stop. Dito kami sa Mariposa. Kung galing kayo ng Sequoia to Yosemite, take the back road. Ganda. Highly recommend take this route. Child, innocent as starlight, veil spread against the moon. Seed planted with intention, Another right turn. First time namin lahat dito. Hindi namin na-realize na off-road pala to. Pero so far, okay naman lahat. Basta daan-daan lang anong drive and should be fine. Take oh, time lang. Palit na palit yung daan ah. <laughs> Doable naman. Uh. Yeah, okay. 8 miles. See it now? see now. Oh, I can see it. joking. Go check it out. Ganda. Oh, wow. Sarap dito ka lang magkakamp, ano? Man. Ganda dito, man. Nandito kami ngayon sa Tuolumne River. Uh, ito po ay matatagpuan sa eastern side ng Yosemite National Park. And mag-spend kami ng one night dito and then bukas ng umaga diretso kami ng Yosemite National Park. Napakaganda rin dito and ah, you need at least two nights para talaga makapag-explore. And unfortunately, kinulang kami sa oras. As you can see, medyo dumidilim na and we're still setting up. So we're just gonna enjoy this one night. not yet. Cheers guys, cheers! Cheers, cheers.